мұны менің киетін киімдерім сәлем достар сіздермен мен болу бүгінгі видеомда біз ағамыздың үйіне барамыз сол туралы түрін айт қорғанайт қорғанайттарыңыз қалып бүгін мен мынандай сырға тақтым мынандай аға тақтым және мынандай браслет тақтым ма колосный. келдік Біздің үйіне келді, иә. мынау менің інім қазір үйлерін көрсетеміз салып жатқан қазір інім үйін көрсетеді таныстырып шығады мынау біздің зал мына жердегі шашылып жатқан заттарға мән бермеңіздер үйлерін енді салып жатыр мынау біздің санузел мынау біздің баня бұл біздің бірінші бөлме анау екінші бөлме мынау үшінші мына котельный мынау далаға шығатын есік үйді жылытатын пеш. Мынау жаңағы санузел. Мынау үлкен зал. мынау жер ас үй немесе жататын бөлме болуы мүмкін мынау тағы бір бөлме бірақ бұл бөлме не болатын білмеймін терезеден көшені көруге болады інім екеуміз баспалдақпен екінші этажға көтеріліп бара жатырмыз Ал екінші этаждан бірінші этажға әдемі керемет көрініс Ал жалпы бөлме жүретін ойнайтын ал менің бөлме болады мынау батарея отопления екінші этаждағы терезеден көшелердің көрінісі үйін көріп болдық енді салынып жатқан дүкенін көрсетемін а біздің магазин болуы мүмкін мына жақта пеш мынау далаға шығатын есік мына жақта ванная болады магазинге кіретін есік құрбан айттарыңыз қабыл болсын Do'stlar, без уже uyga qaytamiz. Sog' Подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании. Сау болыңыз.